qualcuno o un qualcosa che eh, rilasciava su internet sostanzialmente notizie false al 100% per fini economici e politici. Scrivere narrazioni alternative è fondamentale, soprattutto oggi in cui l'informazione mainstream che ci viene offerta è decisamente scadente rispetto soprattutto a contesti particolari come il Medio Oriente e la Palestina.